juma kuni ham aytib berdikmikin allohu alam xofton namozida kecha ham aytdik avval ham aytgan edik ya'ni uchta do'st bor uchta do'st bittasi deydi bir odamni uchta do'sti bor deydi bittasi bilan har kuni muloqot qilamiz muloqot qilmagan daqiqasi yo'q uni yigirma to'rt soatni ichida necha daqiqa bo'lsa har bir daqiqada u bilan muloqot qilib turadida shu bir o'n o'n besh minut yoki bir soat ikki soat o'tib ketib qolsa darrov ko'ngli g'alati bo'ladi darrov haligi bilan gaplashadi bittasi bilan haftada gaplashadi oyda bir gaplashadi uchinchi do'st bilan yillarda gaplashadi yilda bir marta ikki marta gaplashadi bir kun haligi odamga saroyda bir xat keldi xat olib kelishdi sizni podshoh chaqiryapti bir ishda ayblaryapsiz siz borasiz o'zingizni oqlab qo'ying degan kelyapti bizga ham radardan falon joydan tezlikni oshib boribsiz tezda uchrab qo'ying falon joyga deb kelyapmiz xuddi o'shanday xat keladida haligi odamga endi xatni olib o'qib o'ylanib o'tirib keldida haligi do'sti borku har soatda har daqiqada ko'radiku shu do'stiga uchrar ekanda uchrasa haligi do'sti darhol aytarkan yo'q deydi man bormayman yo'q man saroyga bording man sizni oxirlab borolmayman balki hattoki haligi joydan haligi odam do'stini oldidan chiqib ketsa u darvozasigacha ham bormabdida uyni ichida qolib ketsin endi haligi haftadagi ko'rishib turgan do'stini oldiga borsa haligi do'sti aytibdiki ha bo'pti man boraman faqat saroyni eshigicha boraman saroyni darvozasigacha boraman u yerga kirmayman unda ham ko'ngilni uzibdida endi chiqib bir toshni hasang toshni ustida o'tirsa bir yilda oyda bir ko'rishadigan do'sti har zamonda bir ko'rishadigan do'sti kelib qoladida bunga aytsam aytsaymikin aytmaymikin ana ikkitasidan kelgan oqibat shu e, bunga nima deyman deb o'ylanib o'tirib oxiri oh, aytishga qaror qildida keyin aytgan hech bo'lmasa yordami tegmasa ham bir ko'nglim yoziladi dedi haligi aytuvdi saroydan xat kelibdi man bir ishda ayblanyapman ekan shuni borib man o'zim isbot qilishim kerak ekan degan gapini aytib tugatib tugatmasa haligi do'sti aytdiki yur dedi man san bilan podshohni huzurigacha boraman man sani aybsizligingni nima qilaman isbot qilaman dedi husan bo'lib ketdi endi bu zor bilmasam dedi podshoh kim desa bu olloh dedi Subhanahu subhanava taolo chopar kim desa chopar bu hazrati azroil alayhissalom ana u had nima edi desa u insonni umrini dunyoda tugallanganlik haqi ana u saroy qayer desa chaqirilingan saroy bu qabr endi uchta do'st kim birinchi har bir soniyadagi ko'rishib turadigan bir yarim soat bir soat o'tib ketib qolsa darrov ko'ngli g'alati bo'ladigan do'st kim deydigan bo'lsa u dunyoyimiz minib yurgan mashinamiz qurib qo'ygan qavat qavat uyimiz xullas sexga solib qo'ygan uyimiz bankdagi pulimiz va hokazo mana shu dunyoyimiz biz oxiratga safar qiladigan bo'lsak u darvozaga qadar bormaydi qoladi o'sha o'rnida qoladi haftada ko'rishib do'stlar kim edi desa u ahl ahllarimiz yaqinimiz oshno og'aynimiz ular ham qabrga qadar bo'ladi o'sha saroyni eshigigacha boradi qaytadi endi u siz bilan biz bilan birga kirib ollohni oldida shofiy bo'ladiganlar do'stimiz bu amali solihimiz